әскердегі жігіттің қарғысы үй ішіндегі айқай шу балалардың қорқынышын тудырды ағалы інілі бір шаңыраққа сый салмай жанжал шығаруда сол бір қу дүниеден көзі көрмеген аға өз інісін қаны бір бауырларын қыстың қақаған ортасында қуып шыққаны әсіресе бесіктегі шырылдаған сәбиді бесігімен лақтырған безбүйрек ағаның қылығы сансызбайдың жүрегіне қатты батты сансызбай өте ақ көңіл, жүрегі мейірімге толы жан ақ көңілділігі аузын ашса көрініп тұратыны зонша өзіне көмек етпесе де көмек сұраған жанның қолын бос қайтармайтын сансызбай ағаның тұңғышы ақ нұр қыз әкесін қатты жақсы көрді бала кездегі әдеті қолы босай салысымен әкесінің шұлығын теріп жуа беретін анасының кішкентай көмекшісі бауырында бағып үйдің тірлігіне ерте араласып кетті бөлек тұрғалы таршылық заман басталды анасы үйде жұмыссыз балалардың қасында бас көз болып қалды Сансыз баяға базарда күріш сатуға шыққан еді бірақ көбінесе күріш сатқаннан тапқан табысына ішімдік алатыны да бар қайтсын енді ағасының үйде қуып шыққаны көз алдына келген сайын өртене жаздайды сол бір күйігін басу үшін ара-тұра ішіп қояды не десе де балалардың молшылықта өскенін қалаған әке-шешесі ағынұры қатарынан қалмасын деп барын жасаса да тапқан табыстары күнделікті ішіп-жейтіндерін азықтарынан ауыспайтын өте сабырлы қыз әке-шешесін уайымға салғызбай ананы әпер әдемі көйлек киемін деген секілді сөздерді айтпайтын еді сол жоқшылықтың кесірінен ағынұр қыз қатарынан да жырақтап тұйық болып бойжетіп келеді араласқысы келеді ақ ол қыздар сияқты жарқырап киім кие алмайтыны есіне түскенде іштей қиналып қалады уақытта зымырап өтіп жатты ақнұрдың әкесі күріш сатуды қойып теңіз басына жұмысқа орналасып бір жыл бойы келмеді ол кезде ақнұр 8 сынып оқитын сабақтан шыққан бойда туыстарының магазинде грузчик болып жұмыс жасайды күніге 500 теңге күнделікті қарын тойдыруға жетеді жақсы өмір сүруге тырысқан анасы да жалақысы жақсы жұмысқа орналасты бірте-бірте жағдайлары оңалып жақсарғанда туыстары іздей бастады арада жылдар өтіп 11 сыныпқа аяқ басқан ақнұр ғылыми жоба жазды үнемі түсінде қарамолда атасы аян беретін сол жоба бойынша оқушы іздеген мұғалім ақнұрдың ғылыми жобасын көріп бірден қабылдады сол жоба бітемін дегенше жиі түс көретін ақнұр тағы да республикалық байқаудан сүрінбей өтетін туралы түс көріп қуанып ұйқыдан тұрды бұл бір керемет болған тылсым күш пе ақнұрдың түсіне енген қара молда ата бетіне түкіріп кететін таңертең тұрғаны сол түкірген жерге гүл секілді сүйел көрген қыз таң қалды көптен күткен аудандық байқау басталып сахнаға шыққан ақнұр сөздерін баяндап жатқанда үстінен бір нәрсе өткендей болды сол жағдайдан кейін байқаудан жеңісі еленді. ақнұрдың жолы күннен күнге болып облыстық дарын байқауында жүлделі болды алматы қаласынан бағын сынауға жол тартқан қыз одан кейін 15 облыстың арасынан этномәдениет саласы бойынша жүлдегер атанды осылайша ақнұр бұрынғы тұйық қыз емес жарқыраған жұлдызға айналды павлодар қаласына аяқ басқан ақнұр мемлекеттік ғылыми жобалардан тағы да орын алды бір жылдың ішінде біраз қалаларды аралады өзіне өте сенімді сабырлы қыз әне міне дегенше мектепті де бітірді гүл болып шыққан әлгі сүйелі өзі қиылып түскен сәттен бастап ағынардың жолы байланып қиындыққа толы күндері қайта басталды мектепті бітірген ақнұр басқа қалаға оқуға түсіп қызықты студент өмір басталды қимас шақтардың бірінде сыртынан біраздан бері қашық болып жүрген самат өміріне араласып кеткені самат ақнұрдан бір жас үлкендігі бар жұмысы автобус жүргізеді қара торының сұлуы көздері ботадай ақнұрды көрген бойда қашық болған жігіт бірден танысып алуды ойлады бірақ қыз біраз уақытқа дейін ол жігітке қарамады десе де самат романтик ізінен қалмай сүйкімді қыздың жүрегін жаулап алды арада уақыт өтіп екі ғашық қол ұстасып қыдырған сайын түрлі түрлі сыйлықтар ұсынатын жатақханаға түрлі тәттілерді әкелетін қашық жігіт қыздың барлық жағдайын жасады студент болып тамақтан да ақшыдан да ақнұр мүлде қиындық көрмеді естен кетпес көңілді күндерінің бірінде саматқа әскерден шақырту қағаз келді амалы жоқ қыз қимай-қимай жігітін әскерге аттандырған ақнұрға өмір қызықсыз болып кеткенде, бір күн өтпей ғашығын сағынып барады бір кеште сыйлаған қонжығын құшақтап баяу әндерді тыңдай мөлдіреген жастары жастыққа сіңіп кетуде бір жыл өтті қолына диплом ұстаған ақнұрға ауылдағы жұмысы дайын тұрды Әріптестермен жиі қыдырған сұлуға жігіттер жиі сөз айтатын еді көңілін жұмысқа бұрған қыз әскердегі жігітін ойлауды доғарып араларындағы ғашықтық жалын сызықтап өшіп бара жатқандай жұмысындағы қыз ақнұрға туысымен танысуын қоймай өтінген еді бастапқыда көңіл бөлмей басын алып қашқан болатын жұмысынан күнде күтіп алатын асан қыздың иә деген жауабын алмайынша ізінен қалмады асан ақнұрды фотолардан көріп қашық болған еді жігіттің бір бірбеткейлігі одан қалса шақтығы мен сұлуды өз орнына түсірді ақнұрға асанның қызғаншақтығы қызық еді әлі де келісім бермесе де жігіт кез келген жаннан қызғанып ақнұрға басқа жігіттерді жолаттырмайтын басында бұл ісін ойынға айналдырған қыз жай араласып жүрді ойыннан от шығады демекші асан қызды өзінің мәңгілік меншігі ету үшін некесіз арын төккен бұл жағдай ақнұрға ауыр тиді аяғы ауырлап қалған қыз сүймейтін жанға тұрмысқа шығуға мәжбүр қалта телефона шырылдап қоя берді әрең көтерген әскердегі ғашық екен сәлем жаным мені күтіп аласың ба не айтарын білмей жанары жасқа толған ақнұр кешірші мені мен тұрмысқа шыққалы жатырмын болған жағдайды баяндап берсе де ашумен самат ақнұрдың қылығына ызаланып қарғыс атсын сені бақытсыз бол сені қатты сүйдім ғой күтемін дегеніңе сендім ғой неге олай еттің неге қарғыс атсын сені қарғыс атқыр сені айқайлай телефонды қоя салды сүйіктісінің сонша қарғыс тілегені ақнұрдың жүрегін жаралап соңғы сөздері құлағынан жаңғырып кетер емес ақ көйлек киген ақнұр асанмен қол ұстасып жаңа өмірге қадам басты той үстінде де қызғанған асан сұлу келіншегін жасырып әлек болды жүкті болса да таңмен таласып тұратын ағыдыр. барлық ісін тиянақты монтаза етіп істесе де еркек басымен келінінің ісіне қайнатасы мінтағатын. мін тағатын үлкен кісінің бетіне келмейтін ағыныр үндемей жүре берді айыбы жүкті болып келгені ол жағдай ұлының ісі екенін біле тұра әңгіменің арасында салпетек қатын сияқты келінін сөз етіп отыратыны сүйектен өтсе де ақнұр шыдайтын еді бар ойы өмірге келетін сәбидің аман-есен келуін тіледі асанның қызғанышы күннен күнге артып болмайтын нәрсеге қызғанып қол жұмсауды шығарды қызғанышы мен сорақылығы шектен шыққаны соншалық жолдасының бірі әйелінің шашы ұзын екен деп айтқанға жынданып үйге келген соң жөкті келіншегінің шашын қырқып тастады баратын жерлерге шектеу қойып базарға емханаға барса осындай уақытта келесің егер келмесең таяқ жейсің осындай ескертулер беретін еді жүкті болса да күйеуінен таяқты жеп атасынан сөз еститін ақнар мұңын ешкімге айта алмады бұл сынақ бәлкім бәрі өз орнына келер деген үміті де зор еді босанатын күні жақындаған болатын қайнағасы үйленетін болып үйге ремонт жасады саған істеуге болмайды демал деп айтатын бір жан жоқ Соны өзінде қайнатасы әй келін әлі жүрсің бе білжырап ертең келетін жаңа келінім сен сияқты білжіраған болбыр емес тез жылдамдатып жұмысыңды жаса айқайлай сөйледі ақнұрдың тынбай жұмыс жасайтынын көрген көршілері қанша жерден жақсы көріп ақылын айтса да үйде тыныш демалуға мүмкіндігі болмады сол көп қимылының кесірінен өмірге келмей жатып жатырында сәбиі шетінеп кетті қиналған ананың жанын ешкім түсінбеді түсінгісі келмейтін жандардың ортасында әлі де өзіне назар аударады келіні ретінде қабылдайды деген ағнұр бұл қайғыны жеңіп тағы да құрсақ көтерді өмірге сәби келсе бәрі өзгерер отбасымызда бақыт орнайды деген алдамшы үміт жетегінде жүрді алайда бұл құр қиял тағы да өмірге сүйкімді қыз баланы әкелді бірақ қуанған ешкімді көрмеді күні бойына үйдің тірлігі қолы босамайтын ақнұр қызы жылауық болды жүкті кезінде де дұрыс күтім көрмеген әрі мазасыз атасы бір тыным бермейтін сәбидің жылағанына атасы ауру бала тудың деп одан басқа аузына келгенін айтып жатқанда ақнұрдың анасы үйге кіріп келген еді қызына айтылған ауыр сөздерге қайбір ана шыдасын дереу заттарын жиыстырып немересі мен қызын алып кетті үйге келген соң ақнұрға қызым-ау неге маған бұрын айтпадың әбден жүдеп асып кетіпсің ана мен қызы ұзақ сырласты қызғаншақ күйеуі артынан бірде-бірі іздеп келмеді анасы бар жағдайын жасап немересін өзі бағып ақнұрды жұмысқа орналастырды жұмысынан асыға шыққан ақнұр қызына қарай үйге келе жатқанда алдынан күйеуі асан шығып сен менен оңай құтылдым деп жүрсің бе көрсетейін саған ақнұрды көшеде соққының астына алды байғұс әйел есін ауруханада жиған еді бұл қылығынан соң анасы ары жазып сот жүзінде ажырасып тынды асанмен ажырасып тыныш өмір сүргісі келген ақнұрдың өмірінің шырқы бұзылғандай енді ғана бас көтеріп қайта жұмысына шығып еңсесін көтергені сол еді тағы да қайғылы тіпті бұл өмірдегі баға жетпес асыл бауырынан айырылды бала кезде ағасы үйден қуып шыққанда бесте жатқан інісін лақтырып еді сол кезде аман қалған бауыры 24 жасқа жеткенде мына өмірмен қош айтысты інісі еңбекқор адал жан ешқандай ешкімге зияны жоқ өте момын мейірімді көңілі кең сол бір момындығын пайдаланған араласатын жігіттер үнемі тиісіп маңдай термен тапқан табысын тартып алатын Ол туралы отбасысы кейін білді бауыры өмірге аян беріп келген жалғыз тұяқ еді анасы соңғы кездері ұлының бұл өмірден кететіні туралы түс көрді бірақ ана жүрегі ол түсті жақсылыққа жорған еді бірде тоқ көзіне түсіп бірде суға да батып аман қалған бауыры ешкім ештеңе демей-ақ асылып өлді апа мен дәретханаға барамын қазір келемін деген бауырының соңғы сөзі бәріне құпия болып қалды бұл қайғылы оқиғадан еш жалмай қалған әке күйзеліске түсіп жүйкесі сыр берді жалғыз ұлының қаншама ажалдан аман қалып асылып өлгенін көрген анасы сөйлеуден қалды кейде тағдыр тым қатал болып кетеді дегенмен алла сүйген құлына ғана осыншама сынақ береді екен арада жылдар өтіп жатты ата-анасына қамқор болған ақнұр екінші рет тұрмысқа шықпаймын деп өзіне уәде берген еді ажырасқан әйел болғасын өзінен бірнеше жас үлкен әйелі бар еркектер көңілдес болуын сұрайтын болған бір жағынан асан аңдып жүріп ұруын қорқытуын қоймады үй мен жұмыстың ортасында ғана жүретін ақнұр отырыстарға бара бермейтін бірде асан қолындағы пышағы бар ақнұрды жаралауға ұмтылған сәтте бір жігіт өмірін құтқарып қалды ол жігіттің есімі ерлан оның әйелі байлық үшін тастап кеткен араларында бір баласы бар сол күннен кейін кездейсоқ тағы да ақнұр мен ерлан кездескенде бір-бірімен танысып алды басында дос ретінде араласып жүрген ерлан қарындасын ұзатқалы жатқанда айтып Ағынырдан көмек сұрады досы ретінде ерланның үйінде ата-анасы жоқ кезде барып үйін сырлауға көмектесуге барды Ағынырдың істеген ісі өте тиянақты мұнтаздай кейіннен ерланның ата-анасы шет-жағасын естіп тез арада Ағынырға құда түсіп аяқ астынан Ағыныр тұрмыс құрды ол кезде қызы екі жастан асқан анашым мені алып кетші жылаған қызын алып кеткісі келгенмен ата-анасы да жылап ақнұржан қызыңды бізге тастап кете қойшы біздің қызығымыз осы немереміз онсыз бізге мына өмірдің мәні жоқ ақнұр амалсыз ата-анасына қызын қалдырды қызын қимаса да жүректері жаралы ата-анасының қарауынан орындауға мәжбүр арада бірнеше жыл өтті ақнұр бақытты ана адал жар болды ата-енесі өте жақсы жандар күйеуі ерлан да ақнұрды алақанында аялап ұстайды десе де көре мен бұрынғы әйелі ақнұр мен ерлардың арасына түсуін қоймады шаңырағының шырқын бұзуға небір жандар салысып жүр бірақ ақнұр құс секілді шағын ғана ұясын шырылдап бәрінен қорғап жүрген жайы бар кейіпкердің айтпағы кезінде жастықтың буымен қателік жасадым әскердегі жігітімді күткенде оның қарғысын емес алғысын алғанда өмірім екі-үшке бөлінбес еді бәлкім осыншама көптеген қиындық көрмес едім не десек те бұл өмірде бәрі болады бастысы бақытты болыңыз алла сізге үйіп төгіп бақыт пен денсаулық берсін деп мен әңгімені аяқтадым соңы